一体何がどうなっとるんやなんで知らん奴がわしの計画知っとったおいどういうことや真島さっきの電話の男多分あいつは俺が捨てたもんを拾ったんや公園のゴミ箱からあ俺があんたから取ったほぐし会館の制服身代わりにするつもりやった女の写真俺がそれ捨てたとこ その男はどっからか見てたっちゅうことやそういうことかいなそれつこて誠の死体を偽装したんやなけど何者なんやもしかしてお前の雇い主とちゃうかちゃう俺の雇い主やったら本人が電話してくる電話の音が別口やけど俺が誠の殺し命じられとんのは承知しとる口ぶりやった なると前にここに来たヤクザどもかまずその関係やな電話の男は俺と取引したい言うとった奴の欲しがっとるのは牧村誠っちゅうことやどないする相手はグランドで俺を待っとるあんたはあの子についててやるや そらええけどお前一人でのこのこ出ていくんか相手はお前を待ち構えとるんやでこれ以上うろちょろされたら目障りやからなそれに奴に聞けばあの子が方々から狙われとるわけもわかるはずやそろそろ蹴りつけたる ярынка んお前はその説はお世話になりましたお店の中にうちの組長がお邪魔しておりますええ先ほど組長からお電話差し上げたかと牧村誠にしてお受け取りになられましたよね ってますほらここやろああかわしのも触ってな ちょっと立ってるやん当たり前やんちょっと嫌ややめてせやったらいくら払えば揉んでくれるんうんせやなじゃあ1万で1秒ほんまかなら100万で100秒や 当店はみだらな行為は禁止ですお客様支配人ほうあんたが真面目くんかいな固いこと言うなや場がしらけてしもたやんかですがそれが当店のルールですはいはい そりゃエロすいませんでした白井ね怖いなな当たり前や他の客の迷惑になるような真似されて支配人として見過ごせるわけないやろちゃうねんってそない乱暴なことせんこれでもちゃんと筋通してますし実はお店の人に頼んで 貸し切りにしてもろたいやわしらの会話あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな 人払いしといたんやこれでも気使うてるんやでまあまあ座ったらたまには自分の店で飲むんもええもんとちゃうか じゃな TG 会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや鬼人会こっちの欲しいもんは分かっとるやろ真島君牧村誠ちゃんあんたあの子どこに隠しとんの 前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンと言ったやろせやけどあんたが手に負えん言うてな結局わしが出てこなあかんようになってもうたお前があのボンクラども頭っちゅうわけかあんた強いらしいなおしゃ強い男は大好きやでせやけど そんなあんたが女一人殺すんでえらい困ってるもう見てられへんでかわいそう何言うとるんやまあカリカリせんと聞いてわしらが欲しいのはまことちゃんの命やないあの子とちゃんとお話ししたいだけねせやからまことちゃん わしらに渡してもらえんかななえやろあんたは雇い主に蒼天堀の死体が誠ちゃんや言うたらえ相手は佐川やろキャバレーグランドの裏のオーナーさんやあのアホに死体が別人やなんてバレやせんわしゃ口の堅い男や誠ちゃんさえこっちの手に入れば 誰にも秘密は明かさん墓まで持ってったらお前らなんであの女狙うんやうんそりゃ言うわわしらも人に雇われて向いとるただまあ真島君もそれ知りたいやろななんやったらわしから力ずくで聞き出してみるか。 頭はそのつもりで来たんやろ なんや真島君どないしたんや俺は店ん中で客殴られへんなあそれこの店の支配人としての流儀や <laughs> なんやなんやあんたほんまにわし好みの男やなせやけどどないしよう 真島君の流儀も大事やけどわしもはよあんたとやり合わなもう収まりつかんでせやそしたらこないしょちょ待ってあもしもし警察でっかわしキャバレーグランドの支配人ですわ何 今頭おかしなタヤクザが店でどす抜いてますねええ全然客やないです強盗ですわ早う助けに来てください何考えとるんやお前 <laughs> これでわしは客やないちゅうこっちゃ札も認める立派な強盗やで。 支配に言うてことで強盗まで治らんちゅう流儀はないやろ大事な店を守るためはい遠慮せんとかかってきてや真島君わしゃもう仕事抜きや楽しませてもらうでそこまで言うんやったら月をたる俺も仕事抜きや 로나이큐데마지막가까리사센네ゾクする 快走走 しぶとい男やな警察やそこを動くななんやもう時間切れかいな札の旦那方わしがこの店を押し込んだ強盗ですわエロお騒がせしましたなはあなんやそれ待てや西谷 お前らが女狙う理由は何やどっからの命令や <laughs> それは次会うた時のお楽しみやお前はもうわしの獲物やで真島かたくなんなんやお前とにかくこっち来い ああの支配人何があったんですか貸し切りのお客様は貸し切りはしまいやえあんなにお金いただいてるのにもうええからお前は札の応対しとけ他の門には開店準備させろ今から通常営業へあ分かりました準備でき次第店開けます 支配人はそれまでどうされてますせやな店やあくまで事務所におるわ何かあったら呼べやはい さっきはすいませんでしたええお客さんになりそうやしえっとお店開けるんですよね営業電話かけときますね 佐川よう邪魔してるよいつからここに札が店に入ったすぐ後だにしても随分騒がしかったなえそれより真島ちゃんよお前仕事終えたら電話しろっつったろ仕事牧村誠だ やったんだろニュースで見たよ蒼天堀に浮かべるなんて随分派手じゃないのなんですぐ連絡してこなかったほうれん草はどうしたうっかりしてたんやこれから連絡するとこやったはあうっかりね でも妙なんだよな例の女の死体俺はなんか腑に落ちねえんだよお前さなんでわざわざ死体の顔潰したのそのくせ死体には女の働き先の服着せたままだ死体の身元隠してえのか隠したくねえのかよくわからねえじゃねえか妙だよな 人を殺したんは初めてやったんや自分でもよう覚えとらん気が動転してたってはあまそういうこともあるのかなどうでもええやろそれよりももう仕事は済んだんやこれで登場界に戻れるっちゅう約束やったで島野の親父に なしつけてくれるんやろなその前にもう一つ聞きてさっき店で暴れてた男お前あいつと何もめてたんだあいつは西谷って男でなあれでも俺と同じ近江連合の直参だ鬼人会ってな近江連合のああ近江の中にもいろいろあるがよ 鬼人会は他の誰ともつるまねえ跳ねっ返りだどこの縄張りだろうと好き勝手やらかす蒼天堀のトラブルメーカーってやつだまあ俺は嫌いじゃねえよただその鬼人会がなんでお前にちょっかい出してきてんだ連中と何があった店の中で暴れただけや ええ酒飲み慣れてなかったんとちゃうかそっかまあ西谷のやりそうなことではあるかならいいんだただこの前からお前の動きが妙でさなんか俺に隠してるんじゃねえかと思ってね何を隠しとるっちゅんや気悪くすんなよそうだよな お前が俺に隠し事なんかできるわけがねえもしそんなことすりゃどうなるか身に染みて分かってるはずだもんなよしそんじゃ島野の兄弟とはなしつけとくからよそれまでしっかりこの店儲けさせてくれやなあ 支配人さん待ってちょうどよかったよお前ジャンスリサどこにいる私リサに急ぎ急ぎのよ薬届けたいリサ痛み止めの薬切れるあんたリリサ何かあったか落ち着けやちょうどリーと話そう思うとったとこや分かった そしたら俺がついでに届けたるあんたああるよでも急いであげないと薬切れると打たれた傷の痛みひどい 金出せ邪魔や らっしゃいませ 金派ああとりあえずてめえがやるんだね それじゃあはいんほうん それじゃあはいそそうですね寒いですね いません何か喋らなきゃとは思うんですけど何を話したらいいかが分からなくてそうやななるほど何気ないことですか ネタでは何が好きですか真島さんって結構お子様ですねせめて魚を選んでくださいよ く聞きますね本当なんですかねああええー、今度お寿司屋さんで注意してみます 続けるテクニックですねメモメモったえー、っとじゃあ真島さんってこういう仕事されてますけど奥さんに怒られないんですかいやえー、男の人の一人暮らしって 全然想像できませんね真島さんは料理とかするんですかえ外食とかインスタントばかりだと栄養が偏りそうですね肉じゃがとか差し入れましょうか 肉じゃがに弱いって本当だったんですね何やとはい恋愛ハウツーブックに書いてました男の胃袋は肉じゃがでつかめって そそうですかでも私がちゃんと話せてるのは相手が真島さんだからな気もしますけどえやっぱり見知った中の人と初めて会うお客さんとじゃ心構えが全然違いますよ さんが全員真島さん <laughs> えごめんなさい真島さんだらけの客席を想像したらおかしくて がとうございますおかげさまでなんか今までよりも気楽に接客できそうな気がしてきました、うん、真島さんだらけの客席 <laughs> めんどくさそうだな ですねあのその真島さんは私のことどう思いますかえこの店で働いてる私のことどう思ってるか知りたいんです ですよ私ってちゃんと働けてると思いますかっていうことですな何ですかその反応ちゃんと正直に言ってますああうん変な真島さんですね らっしゃいませお客様 失礼しますこちらになります失礼いたしました 調はいかがでしょう ございました <laughs> ちょうだいやお金いくら Ha! 遊ぶ金欲しせって許してくださいおうお前無事やったんやなああこっちも異常ないなんああ別にないなならええあんたに預かりもんや なんや痛み止め屋とジャンバレアの闇医者がお前に渡せ言うとったでふんこんなん別にいらんけどなうんそれよりどないやった電話の男とグランドでおたんやろあの何かあったんですか電話の男ってまあちょっとなお前は気にせんでそれより なんで私に何も教えてくれないのなんでとお前急にどないした全部私が狙われてるせいなんでしょだから2人でいろいろ動いてるんでしょだから私にも何か手伝わせてただずっとここにこもって守られてるだけなんて私 ほぐし会館でお前をさらいに来てヤクザらが追ってやる電話の男や U ターンはそいつらの頭で西谷って男や鬼人会う組率いとるそいつがお前を渡せ言うてきたんやそれで俺がさっき会うてきたお前を狙っとる理由聞き出そう思ったんやけどなその前に札に連れてかれてもうだ 警察に西谷も俺の雇い主の佐賀いう男も元をたどれば同じ近江連合やどうやら近江の中でも牧村誠をさらう派と殺す派で別々に動いとるらしい西谷はさらう派佐川が殺す派ちゅうことかせやけど今一番の問題は佐賀の方や がいた多分俺がみすみすこの子殺さんかったこと感づいとるなやとほんまかお前らはすぐ蒼天堀から出た方がええここも佐賀に見つかるが多分時間の問題やリーどっかこの子連れて逃げる当てないかまあないこともないせやけどどこまで逃げてもヤクザは追ってくるでこの子は いつまでビクビクせなあかんねん俺が何とかしたらとにかく今町を出るあなたは一緒に逃げないの俺はこの町に囚われの身や一緒におるとかえってあんたらが逃げきれんようになるしゃあない とこうるであんまり時間もないようやえ他にも誰かなんでお前まさか俺のこと連れてきたんかリーさんあなた 前に私に教えてくれたあなた言ったよ日本で生きる中国人とても大変だから私たち助け合うでも最後に自分守ってくれるのはやっぱりお金ってリハ。ン言ってたから。 許してくれるよねリザオントレイわしら撃ったんかえ こいつら佐川の手下よ用が済んだらもういらんちゅうわけか普通やないでこいつらリーその後見とれ こいつらには今まで散々世話になっとるんや誠こっちや行くで 同士の絆より金かわしは確かにお前にそう言うたなせやけど死んだらせっかく手にした金使えんやろがダホリさんリまだ終わっとらんで他にも佐川の手の者が駆けつけてくるはずや そいつはほっとけあんたを裏切っておとけぞおいどないしたんやりこのままほっといたらこいつ死でば助ける言うんかお前誠を連れて早よここを出ろわしは後で合流するお前は誠と一緒に牛海岸に行け 近いかなんで誠を連れながら歩いて逃げきれんやろ車がいる大串会館の前に誠すまんがわしリーのおっさんは後で合流するお前のことは俺が守ったる <laughs> 急ぐですぐに他の男が集まってくるんや あらへんがな 前ら佐川に伝えるや俺らはこの町を出るでお前したあようかかってきたらどうや俺を止めてみれややれ ないから後ろにおれ だよねどうしたのちょっと待っとれ 怪我ないか大丈夫あなたは平気やおいーさん無事やったか早かったなあの闇医者は大丈夫や仲間が見とるそれより車やまだ追っ手が来るかもしれんねやろ、うん、車はあれやちょ待っとれこっちや なんやとおいお前しっかりせえと。 いよなんで俺に嘘ついちゃうの悲しいじゃん俺にこんなことさせんなよ今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ女殺したら島野んとこに戻してやるって約束したもんななのになんでこんな真似すんの つかれたらお前のこと助けてやれないよもう殺すしかなくなっちゃったよでもいいよな二人一緒に殺してあげるから 思う桐生が抜けた堂島組では幹部の筆頭だった久世に代わり堂島組若頭補佐 太平一家組長阿波野弘樹が新たに台頭していた阿波野は橘不動産が持つ空の一坪の情報を奪うべく桐生に橘の身柄を引き渡すよう迫るかたくなに要求を飲まない桐生に対し阿波野は堂島組を挙げて包囲網を狭めていた 桐生は兄弟分である錦山の助けにより神室町を脱出するがその錦山とも決別を余儀なくされる東上界最強と言われる堂島組との対立が深まる中それでも神室町へと戻っていく桐生そこには桐生の首を狙う強大な力とわずかな仲間とが待っているはずだった。